corbata y de vanguardia, cumplimos altos estándares. como el hombre increíble, Confiamos en el futuro, creemos en la vida responsable, como en la mina Santita. Realizamos nuestra actividad por más de 15 años, aportando al desarrollo de Antofagasta y del país. Somos Barrick. Nuestro compromiso es la mina responsable. El arte de ser transporte Voy a llamar Lorito. Tiene nombre más. Lorenzo. Lorenzo, como todo. Lorenzo Lomas. Dígale Dígale, Ahí está. Me están poniendo quejas del lorito y esto es nada, de las mascotas de la casa.